ons is besig met uh, die sogenaamde Petrus siklus in Handelinge 8 vers 3 tot 11 vers 18 wat um, klem lê op die apostel Petrus se werk by Jerusalem, ook die verhaal van die uh, Filippus en die verhaal van Paulus se bekering. Maar ons staan stil by Handelinge hoofstuk um, ehm, 10 Petrus in uh, ehm, en Petrus se werk, maar net so 'n stukkie lees ek ook aan die einde van Handelinge 9. O ja, en ek sit hier so, ek hou altyd daarvan om hier te sit in ons huis het ons altyd memorabilia. Ons huis vertel vir ons stories van ons lewe. Hier langs my sien ek, ek weet nie of hy in die kamera skoot is nie, hang 'n klok wat ons in met die met die hore aan Griekeland gekry het, maar hier agter my is van my kosbaarste aardse skatte, as ek dit so mag sê. Nie geldelik baie werd nie, maar vir my simbolies baie werd. En dit is kruisspykers uit die Romeinse ryk uh, uit die uit die Romeinse fort in die jaar 80 Ernste Museum dit een keer vir my gegee. Dit het behoue gebly omdat dit in in modder marsh vasgeval het en uh dit is kan jy sien daai lang ou spykers uh kruisspykers wat uh of spykers wat onder andere gebruik is om uh mense vas te spyker aan houtkruise. Ons is by Handelinge 9 en ek eh, sluit aan by vers 32 tot 43 en ons gaan in hierdie paar oomblikke saamreis Handelinge 9 tot daar by Handelinge 11 vers 18 met name Petrus. Ons kom agter hy het by gelowiges gekom in Lida. Nou as jy op die kaart kyk, dit is daar rondom huidige Tel Aviv, uh die stad uh, Joppe en al daardie plekke waar Petrus ook dan uiteindelik gebly het. En ek weet nie veel daar was nie, ek al so 'n paar keer met mense. Daar's nog so 'n huisie wat hulle assosieer met die leerlooier se huis Simon waar Petrus gebly het. Ehm um, natuurlik nou 'n meer moderne plek, maar dit is mos nou net altyd lekker om in sulke plekke draai te maak. Nou ja, in elk geval. Mm. Ons lees dat hy daar in Lida dat hy daar 'n man uit die uh, uh wat gesiek is, Eneas wat bedlend is dat hy hom genees in die naam van die Here Jesus vers 39 en almal hoor daarvan en dit bring groot bekeerings net soos in Jesus se aardse optrede is Petrus se optrede besig om groot bekeerings tot gevolg te hê en dan hoor ek dat hy in Joppe daar teen die see waar hy bly is daar 'n vrou met die naam Tabitha En is interessant dat dit amper 'n woordspel het met die Markus 5 Lukas 8 verhaal met eh uh, die dogtertjie vir wie Jesus het Talita Kumi in in ehm um, Aramees. Tabita klink amper so Talita is eh uh, die term vir 'n wildsbokkie of eh uh, ja, bokkie. En party ons het uh, sê daar's 'n mooi woordspel tussen Tabita en Talita. Hoe dit ook al sê, haar Griekse naam Dorcas En ons hoor 'n mooi ding van haar daar in Joppe. En dit is sommer interessant vriende dat ehm um, die ouens wat regtig moeite doen om Lukas na Handelinge teologies te lees, goeie teoloë, vir ons sê dat Lukas lief is, baie lief is om vroue se verhale te vertel, meer as die ander evangelies. Lukas onthou jy in die evangelie die verhale van die vrou wat Jesus se voete natuil, Lukas 7. Ons het die verhaal van Martha en Maria, Lukas 10, nê. Nee. Uh ons het die verhaal die begin van Sagga van Elisabet en van Maria, lang verhale aan die begin van Jesus se geboorte. Ons het die vroue wat vir Jesus sorg uit hulle middele, Lukas 8. En uh, dis interessant dat dit altyd so in pare vertel word, 'n verhaal van 'n man en 'n verhaal van 'n vrou. Nou het ons Eneas en dan het ons die verhaal van Tabitha wat uh, die dood opgewek het. En dit het nogal 'n ondertoon van die verhaal waars dit 2 Konings 4, onthou jy Elia, daar in die vers 30s waar hy ook die opwekking doen. En hier het ons iets ehm um, soortgelyk. Ehm um, waar Petrus hierdie weduwee wat siek is, wat uitgelê word in die bovertrek as hy sterf, as die nuus hom bereik en dat hy gou oorkom in die bokamer, net soos Elia van ouds en dat almal huil al die weduwees as hulle vir Dorcas sien. Ag as skuis tog as hulle vir Petrus sien. En dat Petrus almal uitstuur kompleet soos Elia vers 40 langs haar kniel en vir haar bid en dan staan sy op. En dan is die weduwees en al die ander geweldig bly en die hele dorp hoor hiervan. Nou ons weet in die vroeë kerk was daar 'n bediening aan weduwees. Paulus verwys daarna as hy vir Timoteus skryf oor die bediening van weduwees. Uh ons sal dit in vandag se taal amper 'n amp kom noem. Ons het eintlik mos nou maar net eintlik 'n diakens amp en 'n ouderlings amp. In die vroeë kerk was daar nie ampte, titels, poste nie, dit was funksies. En weduwees omdat daar so baie was hierdie opdrag gehad om ander weduwees te versorg wat hulle nie meer 'n man gehad het of familie gehad het nie. En Dorcas was so iemand. En uh, nou wek uh, God haar uit die dood uit op deur Petrus. En die hele Joppe hoor hiervan. En dan hoor ons vers 43 van Handelinge 9 dat Petrus geruime tyd by Simon 'n leerloier gebly het. Onthou jy ek het nou verwys na die Ethiopiese uh, amptenaar wat onrein is. Uh, en dit het gesê in Joodse tradisie is onreinheid uiterlik liggaamsvloeistoffe wat afskei van weer siekte toestande, melaatsheid, uh, interne vel um, probleme wat op jou vel uitslaan. Selfs um, seksualiteit het jou onrein gemaak vir sekere tye, uh, menstruasie, jy noem dit, het, het jou onrein gemaak. En kontak met sulke mense het jou ook aangesteek. Sonde het jou onrein gemaak. Daai vrou in Lukas 7 wat aan ons Here Jesus raak, dra onreinheid oor. Jode glo onreinheid is altyd sterker as reinheid. So as 'n rein mens uh in die teenwoordigheid van 'n onrein mens as naraak in jou as jy onrein. Jy kan nie saam met onrein mense eet nie en hulle huis bly nie. Dis die storie van um van Cornelius en van die leerloier. Ons gaan hoor in Handelinge 11 nou nou as Petrus in Cornelius se huis ingaan, sy eerste woorde. Kan dit maar lees. Vers 1 dat hy uh, as hy in sy huis ingaan, dan sê hy vir hulle dat hy eintlik nou iets doen wat eh, 'n uh, Jood nie mag doen nie. Dat uh, dit dat dat dat dat dit mens eintlik onrein maak. Ehm um, ek, ek my oog spring net oor die teks. Ek sal nou kry daar na Handelinge hoofstuk 10. In elk geval. So Jode ehm um, kan nie met onrein mense assosieer nie. Jy vermy hulle. En ons weet uit Joodse tradisie dat leerlooiers eintlik ook onrein was, omdat hulle moet dikwels met onrein diere se veller werk. En eh, nou bly Petrus by so iemand. En dan skuif die toneel. Ons is nou by Handelinge 10. Cornelius. En ons hoor van Cornelius, hy is in die Italiaanse regiment. Nou ons het inskripsies hier in die jaar 69 wat vertel van hierdie regiment daar in Sirië. Daar is ook vroeëre inskripsies, maak nie saak nie en hy is in uh Caesarea. Nou net bietjie om jou kaart te kyk as jy al in Israel was, dan was jy verseker al in Caesarea Maritima, Caesarea aan die kus, net so klompie kilometer um noord van Tel Aviv. Ons begin altyd ons toere of meeste van ons toere, die ons stel saam my gereis het, begin ons gewoonlik daar. Eh, dan sit ons daar in die op die daai groot en daai groot teater uh eh, oopelig teater wat daar is en uh, dan vertel ons die storie van Cornelius wat daar was en ook van Handelinge 12 Agrippa die koning wat daar gebly het en ook Handelinge 26 tot 28 want Paulus is in Caesarea Maritima vir 'n klompe jare gevange gehou en daar het hy verskyn voor onthou jy Felix en Festus die twee goewerneurs. Romeinse goewerneurs het oor Palestina geheers. Vroeger toe Herodes die Grote nog die koning was, het hy geheers en toe hy sterf is dit verdeel onder sy seuns. Die ou spul was so korrup, Filippus en Herodes Antipas en al die ander dat die Romeine Judea oorgeneem het en dit onder die jurisdiksie van 'n praefectus of 'n goewerneur gestel het. Ons ken vir Pontius Pilatus. Herodes Antipas het nog geregeer, hulle het hom toegelaat om oor Galilea te regeer. Herodes Antipas is die ou wat Johannes die Doper onthou, onthou jy? Daarom Matteus 14 as Jesus die nuus kry dat hy dood is. Ehm um, ah, Matteus 11 dan gee Jesus pad en kom die skare en hy loop op die see onder andere in Handelinge, ag Lukas 23 verskyn Jesus in Jerusalem voor Herodes Antipas en Pilatus. Um, Lukas 13 weier Jesus om Herodes Antipas te sien. Hy praat van daai jakkels. So hy regeer oor Galilea. Die Romeinse goewerneurs bly in in ehm um, Caesarea Maritima, hier waar waar eh uh, Cornelius is. En daar het hulle hulle hoofkwartier, dan gaan hulle net vir die feeste hierdie stem toe. Onthou jy? Daar was in Jerusalem 'n vesting waar die Romeinse soldate gestasioneer was. Burg Antonia, vesting Antonia. En as jy al in Jerusalem geloop het, dis daar by op die ehm um, die laaste die groot pad wat mense altyd stap, die Via Dolorosa, daar in die kerk van Ecce Homo, daar waar Jesus voor Pontius Pilatus verskyn. Uh wanneer hy in Jerusalem was vir die Paasfees. Maar nou is ons terug net om so 'n bietjie argeologie eh, vas te maak. En hy is nie Romein in die Italiaanse regiment. Met ander woorde, hy is Italiaaner. Meeste kere het Romeine buurvolke gebruik om militêre diensplig te doen. Die Egiptenare, die Moabiete. So die Romeine verower hulle, dan word jy beveel tot verpligte militêre diens. Weier jy is jy dood. Uh as jy nie 'n goeie soldaat nie, maak hulle jou dood, so jy het eintlik nie 'n keuse nie maar hierdie is die Italiaanse regiment, dis die manne van Italië. Nou hoor ons hoe 'n engel eenmiddag 3 uur want hy's 'n godvreesende. Ek het nou, nou al vertel as Epimenos, nou word nog 'n ander Griekse term gebruik. Uh dit beteken hy's 'n persoon wat hom bekeer het tot die Joodse godsdiens as 'n nie-Jood, wat sekere Joodse rituele nakom. Ehm uh, Joodse gebruike terwyl hy besig is om een van die gebruike na te kom, naamlik die middaggebed, verskyn 'n engel aan hom en sê: "Gaan haal want die Here het gesien vers 4, 10 vers 4, uh eh, dat hy 'n baie opregte, hy is in die Ou Testamentiese taal 'n Tsadiq. Die Tsadikim is die opregtes, die Dawid sê hy is 'n Tsadiq, Hatsadiq, hy is opreg van hart. Job sê dit deel van op godsdienstige opregtheid is precies wat Cornelius doen. Uh, jy bid en jy versorg die armes. Onthou jy? Matthäus 6. Jesus vertel ook hoe lyk ware godsdienst. Onthou jy Matthäus 6, 1 tot 18? Vas, gebed en almoese. Wel, Jesus is nie beindruk met hoe die jode dit doen. Hulle bid op straat as hoeken, hulle gooi as op hulle koppe, is hulle vas en gee net almoese of hulp aan die armes om deur ander gesien te word. Maar die engel sê God het vir Kornelius raak gesien. En sy opregte hart het God aangegryp, maar opregtheid red jou nie. Christus moet jou red. En 'n engel kan nie preek nie, onthou jy? Net mense kan preek. So, hier kom die engel weer, net soos met eh, Filippus. Uh, hier is hier uitverwysings. Gaan half vir Petrus en Joppe. Hier is jou presiese adres. Hier is jou GPS. Hy is by Simon die leerlooier by die see. Daar sy. En daar stuur Cornelius twee van sy huisbediende en een van sy leiwagte, godsdienstige, om vir Petrus te gaan haal, hierdie drie manne. Toneel 2. Die volgende dag teen 12 uur, terwyl hulle op reis is na by ehm, Joppe waar Petrus is, dis so meer as 'n dag se reis. Ehm um, As Petrus self vanmiddag in die middagstonde is hy besig om te bid. Baie Jode het op die dakke geklim, die huise was klein, dit was donker. Baie Joodse huise het nie vensters gehad nie, hulle was nie glas nie. So jy bou maar net 'n sementplek en dan sit jy maar daar binne. Uh, maar dit was te gevaarlik om baie keer hout vensters in te bou. Hoe dit ook al sy Petrus bid op die dak, daar's 'n bietjie luggie wat trek. Terwyl hy bid, raak hy honger. Daar's nogal iets moois. Uh, hy wou iets gaan eet, want hy ruik die kos. En um, dan uh, um, gaan hy in een geestesvervoering, letterlijk hy beleef een visionaire ervaring. Hy sien die hemel oop vers 11 en een doek wat afsak met amper die Leviticus 11 se soort dieren, al die soort diere van Genesis 1, kruipende, viervoetige, al die wilde voels is in die laken. Uh, en dan hoor hy een stem wat vir hom sê, kom Peter, slag en eet, vers 13. Hierdie is een kanon van een tekst. Dit is die opgradering van Pinkster vir Petrus. Ek sal verduidelik. Petrus sê, Nooit nie, Here. So wie praat met hom uit die hemel? Petrus sê, die Here. God sê, neem en eet. Petrus sê, nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Nou in die Grieks is dit twee terme wat veronderstel algemeen en onrein. Nou, kom ons dink gou weer vir 'n oomblik. Ons het nou al gepraat oor onreinheid. So, ek het al gesê sekere mense is onrein soos die die die die die ontmande. Uh leerloiers is dikwels as onrein beskou. Um kos. Jode eet net rein kos. Vandag staan dit bekend as kosher. En al die voorskrifte, jy moet Levitikus 11 gaan lees. Wat is die voorskrifte? Tot vandag toe sal 'n Jood, opregte Jood, nie onrein kos eet nie wat hulle as onrein beskou. En dit moet ook op 'n sekere manier voorberei word. En terwyl ek so koffie drink, onthou ek altyd in Jerusalem en in, as ons in Galilea as jy kry byvoorbeeld op Shabbat kry jy nie cappuccino nie want melk en soaan moet op 'n ander manier hanteer word. Maar as daai sonnetjie sak papie, dan kan jy 'n cappuccino <laughs> vat. Ek het eendag letterlik by 'n ou gestaan en gesê, "Dis al donker. Die son het gesak." Hy sê, "Nee, Sabbat is nog nie verby nie." Ek sê, "Daar gat hy." Hy sê, "Nee, hy is nie verby nie." <laughs> Ek moes daai ou omtrent daar gestaan en hom sê, "Meneer, sê vir my Sabbat verby is, ek 'n goeie koffie kan kry." maar hoe dit ook al sê. Ek onthou ook op 'n ander dag toe ons in Jerusalem was een Sondag of of eh, of op een Saterdag wat hulle Sabbat is. Sabbat is mos nog vandag van Vrydag aand tot Saterdag aand as die son sak. En daai oggend wil ek 'n stukkie toast maak vir daai in die eetsaal en ek sien die toast Die groot masjien wat die broodjies rooster is af en ek vra vir hom, hy sê, "No, no, no, it's Shabbat, you can't toast." Um, uh, ek sê, "Hoekom nie?" Hy sê, "Oh, Shabbat laws, so dit oortree Shabbat." Maar kyk so en ek sien die koeldrankmasjien is aan. Daar waar die lemoensap is, so jy kan eh, die koeldrankies koud hou, maar jy kan nou net nie toasties maak nie. Dan oortree jy Sabbat. Ek verstaan Jesus se frustrasie met al daai reëls, maar dis 'n ander gesprek. En ehm um, Petrus sê vir die Here, ek weier. Hoor nou mooi, God sê Petrus eet. Petrus sê, is hierdie 'n triek? Ehm um, ek is 'n Jood, Here. Ek ken Levitikus 11. Ek meng nie onrein en rein kos nie. Hier's goeie kos, maar die onrein kos wat saam met dit is, maak eintlik alles onrein tegnies. Hey, I don't eat. En nou ehm um, hoor hy 'n stem die tweede keer. Wat vir hom sê wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Petrus, luister mooi. God sê eet. En Petrus sê ek sal nie. Dit het 3 keer gebeur. Gedoorie waar. Petrus is nie goed op 3 nie. Onthou jy? Onthou jy, onthou jy um, ehm, Markus 14, hoeveel keer het Petrus nou weer vir Jesus verloon? Onthou jy uh, Johannes 21, hoeveel keer het Jesus nou weer vir hom gevra, het jy my lief? Hoeveel keer het die laakman uit die hemel uit gekom en sê die Here eet, eet, eet? Petrus sê ek sal nie, ek sal nie, ek sal nie. Wat God rein verklaar het. Hierdie is 'n moeilike teks. Maar ek dink ons moet hierdie teks hoor dit die Ou Testament sê jy kan nie onrein kos eet nie. God sê van nou af kan jy. Beteken dit um, God se woord verval? Nee, dit beteken die nuutste Testament sê <laughs> onrein het nou nuwe betekenis. Onrein is nou verander. En daarom sê ek nog altyd geliefdes, ek lees nie die Bybel deur die 10 gebooie nie. Ek lees die 10 gebooie deur Christus. Christus is die norm. Wat Christus sê is reg hy bepaal. Dit sê nie God se woord verval nie. Ek sê dit eendag vir iemand. Nou as jy let, jy sê jy God se woord verval. Ek sê meneer, ek is bekommerd dat jy so min van Jesus dink. Dat jy die 10 gebooie bo hom stel. Nee, die 10 gebooie is nie verkeerd nie. Dit staan. Dis die morele wet van God. Maar God sê daar's dinge in die, in, die, in Levitikus wat nie meer staan nie. Die morele wet staan, maar jy moet by Jesus gaan vra. Jesus is nou die norm. Daarom sê ek altyd, um, jy moet die 10 geboeie dier Jesus lees. Jy moet nie die Jesus dier die 10 geboeie lees nie. Ons moet eindelijk elke sondag in die kerk, sê ek, die bergrede gelees het. En dan nou en dan die 10 geboeie daarmee saam. En hoor weer, moet my nie verkeerd word. En natuurlijk sit Godse heilige tydloose, eeuwige woord die 10 geboeie. Maar Jesus sê hoe lyk die 10 gebooie? Matteus 5 tot 7. En Paulus sê in Romeine 13 hoe hou jy nou die 10 gebooie? En Matteus 22 sê wat is die essensie nou van die 10 gebooie? En eh, en nou kom God en hy sê reinheid en onreinheid het nou verander. Ek sê nou vir jou wat God rein verklaar het, sal jy nie meer onrein ag nie. Pinkster 2.0 vir Petrus preek aan. Want tot nou toe het Petrus primêr op Jode gefokus. En nou is dit tyd om uit die onrein kos wat nou rein geword het, 'n les te leer. En terwyl Petrus wonder wat dit beteken, want hy het nie die visioen verstaan nie. Kant klein opmerking. Baie keer sê mense, ag as ek net 'n visioen van die Here kan kry, as God hom net aan my kan openbaar. Dan sê ek altyd vir hulle, gaan lees 'n bietjie in die Bybel, almal wat visioene het, hulle sukkel om dit te verstaan. Ehm um, Petrus verstaan nie sy visioen nie. Hy het gewonder wat beteken hierdie visioen. Hy kon dit nie deur dink nie. En terwyl hy nog so wonder is dit asof die Heilige Gees vir hom sê Petrus, kanselleer. Kom ons gradeer jou op na Pinkster 2.0. Jy's nog by Pinkster 1.0. Net soos Abraham in die Ou Testament. God sê vir my se kind en dan staan hy en lag vir die Here in Genesis 17. Hy verstaan nie. Jy moenie dink jy sal altyd glo nie. Ek bedoel Rigter 6, daar kom praat die Here met Gideon. En hy dink is 'n grap totdat hy hom doodskrik as hy sien dit is nie. Maar jy moenie met God 'n speletjie speel nie. Skus, is dit my koffiemasjien wat afsit? Mm. Petrus. Terwyl hy wonder wat hierdie visioen kan beteken, kom die Heilige Gees en sê: "Kanselleer Petrus. Kom ons verduidelik vir jou. Daar is 3 mans hier onder wat na jou staan en soek. Hulle is onrein, maar ontvang hulle, want hulle is nie meer onrein nie, want hulle is heidene. En die Joodse traditie sê, jy, ehm, jy laat nooit een nie-Jood in jou huis toe nie. Hulle is onrein, hulle besoedel jou, hulle maag dat jy nie in die synagoge kan ingaan nie. En God sê, het is nou gekanceleer, het is nou Pinkster 2.0 in Joppe. En dis my so lekker. Uh, as die Heere wil, gaan ons weer uh, volgende jaar Israel toe. En ek het gesê hierdie keer wil ek nou weer Joppe toe gaan. Die laaste paar kere kon ek nie want ons toerprogram was net te vol. En ek begin altyd daar in Joppe dan lees ek die verhaal van Jona uh wat geweier het om na al die ander nasies toe te gaan. Onthou jy die boek Jona? God wil hom in uh Nineve, afvat hy van 'n geboorte Tarsis toe in Hebreëus. En Petrus moet in Joppe dieselfde leer as Jona. God is die God van die nasies. Hy kom vir mense. En ehm um, dan ontvang Petrus hulle en dan hoor hy die verhaal van Kornelius. En dan die volgende dag vat hy die pad, uh, want mense kan nie in die nag reis nie, dis te gevaarlik. En 'n dag later, hulle moes seker nou nog ergens 'n nag oorslaap want uh, tussen Joppe en Caesarea Maritima is dit bietjie meer as 'n dagreis. En nou kom hulle in Kornelius se huis en Kornelius dink en hulle het vir hulle gewag en hy ontvang hom soos wat mense baie belangrike man moet ontvang. En eh, Petrus sê dan vir hom, dis die vers wat ek nou nog soek het vers 28. Hy doen nou iets wat mens glad nie mag doen nie. Hy gaan in 'n Jood in 'n nie Jood se huis. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens onrein of onheilig mag beskou nie. Het God dit al vir jou gewys? Hm, Ek wil nie eens terugdink aan ons eie land se geskiedenis nie, want dan word almal altyd vir my kwaad. Maar ek het groot geword in Suid-Afrika met apartheid. En niemand het ooit Handelinge 10 gelees nie. Daar's nie asof Pinkster 2.0 by ons aangekom het nie. Ek onthou op 'n dag as 'n jong dominee het ek vir iemand gesê, "Hoe kan dit wees dat ons sin um, so lewe soos ons leef?" Toe sê hy, "Ons gun al die mense om op hulle eie te lewe. Dit sê ek ja, julle gun dit vir hulle, maar julle maak dit nie vir hulle moontlik nie, want ek het Sondag aan Tembisa uh as 'n jong seun in matriekseun en as daar 9 seun het, ek gaan Bybels verkoop. Ek gaan weggee altans en gaan versprei en vir mense gaan bid in die hostels. En ek het gesien hoe lyk dit daar. Dat as ek huis toe ry saam met die een oom van ons kerk Sondag middag, dan as ek baie keer nie eens lus om te eet as ek by die huis gekom het nie. So uh, sleg was die omstandighede. God sien alle mense as gelyk. En as ek dit sê, dan sê hulle ja, maar ons is nou weer die ouens wat swaar kry. Dis mos net Black Lives Matter en al daai goeters. Dan sê ek, weet jy wat, die evangelie laat my nooit vergelyk nie. Die feit laat ander mense verkeerd optree gee nie my lisensie om dieselfde te doen nie. Die feit laat almal haat gee nie aan Stefan 'n lisensie nie. Die feit laat almal rassiste is maak nie ek met die waarheid minder preek Ek het nou eendag by 'n gemeente gepreek oor rasisme. Toe kom 'n ou vir my en sê ja, maar ons is die slagoffers. Ek bly in regstellende aksie. Ek sê die Nuwe Testamentiese kerk het ook. Hulle het ook regstellende aksie gehad. As jy 'n Christen was, het jy jou werk verloor in die Romeinse ryk. As jy geweier het om die gode van die Romeine te aanbid, dis waaroor die 1 Petrusbrief gaan. As jy 'n vreemdeling is, as jy geweier het om in Efese die keiser te eer of een van hulle gode te aanbid, het jy jou werk verloor, meneer. En dan sê Paulus vir hulle dis die prys. Handelinge ag Openbaring 13. Jy kan nie koop en verkoop as jy nie die tyd Christus net geweier. Party ons verstaan daai teks so verkeerd. As jy nie die keiser se kop wil hê nie, nare Ehm um, Nero die Christene laat doodmaak het in Rome het baie Christene geweier om geld te gebruik waarop Nero se so kop is verloor hulle hulle werk, verloor hulle alles, word hulle vermoor. Maar hulle het nie die liekse gehad om hulle moordenaars te haat nie, om te sê dis unfair nie, om te sê ek is seer gemaakt nie, ek is te wat sy naam nie, te wit, te zwart, te bruin, te oud, te jong, te wat ook al. Jezus het vir wat sy naams en kie gesterf. En daarom, Petrus, Petrus, Jy moet dan nou maar agterkom wat God rein verklaar het. Ja, dan uh, eh, mag jy nie weer onrein beskou nie. Dan vertel Cornelius van uh, van sy verhaal en hoe hy vir Petrus laat kom haal het. Vers 34. Nou volg Petrus se toespraak. Nou verstaan ek die eerste keer God maak nie onderskeid nie. Wow. Paulus selfs die apostel, die leier van die kerk van die Here, die rots, die Petra op wie die Petros staan van Matteus 16 op hierdie belydenis sal ek my kerk bou. Petrus se belydenis, U is die Christus, selfs Petrus moet groei en aanhou leer. En jy? Groei jy? Leer jy elke dag nuwe dinge? As Petrus dit moet leer, wat moet ek en jy nie leer nie? maar dat hy in enige volk mense vir hom aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En nou begin Petrus die evangelie uitlê. Anders terras op Pinksterdag wanneer hy die Ou Testament baie aanhaal, is Petrus nou net besig om die verhaal van Jesus te vertel. Dit is daar lê baie Bybeltekste agter wat hy sê uit die Ou Testament, maar hy hy hy verkondig die eenvoudige onverdunde evangelie van Jesus Christus. Vers 38 Handelinge 10. Julle weet van Jesus van Nasaret wat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het om oral goeie werke te doen, mense gesond maak, die duiwel uitgedryf uit mensheid en ons is getuies wat hy in die Joodse land gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n kruis te hang. God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie net aan die hele volk nie, Uh, uh, nie aan die hele volk nie, vers 41, maar net aan ons, vir wie God gekies het om getuies te wees hiervan. Ons, wat na sy opstanding uit die dood, saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons die opdracht gegeen om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is, wat dier God aangestel is as rechter oor levendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam sal ontvang. Die evangelie en net dit op en almal sê amen. Iemand vir my sê ek weet nie om te getuig nie, as ek van gaan leer wat doen Petrus by Kornelius. Leer die Bybel, vertel van Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het gesterf en hy het opgestaan en ek is 'n getuie daarvan. Terwyl Petrus nog praat vers 44, het die Heilige Gees op almal gekom. En toe hoor die Joodse gelowiges hoe die mense buitengewone tale gebruik en God prys. Onthou jy? Glossolalie gebeur hierso. Glossolalie of spreekende tale is nog altyd almal hek in die kerk, nê? Nee. Want ons het daai drie groot hoofstukke, tegnies 2, 1 Korinte 12 en Korintiërs 14 waar Paulus daaroor praat. Paulus praat op vier plekke van die charismata of die buitengewone of die gawes van die Heilige Gees, né? Nee? Um 1 Korintiërs 12 tot 14, Romeine 12 daar by vers 6 tot 8. Efesiërs 4, dis die drie plekke waar Paulus daaroor praat, daar by vers 7 tot 11 en dan in 1 Petrus hoofstuk 4 praat Petrus daaroor. Charismata. 'n Charisma is 'n genadegeskenk. Dit is kom van die Griekse woord gar, charis of genade 'n geskenk wat die Here vir jou gee. Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 12 dat God dit gee soos hy wil. Die Drie-enige God, jy kan gaan kyk daar vers 3 tot 7 gee, daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, dieselfde God, dieselfde Here, dieselfde Gees gee dit. So die Drie-enige God gee soos hy wil. Maar die punt van die gawes is nie dat jy dit het nie, dis wat jy daarmee doen. En tot vandag toe, gedoorie waar, verstaan mense dit nie. Het gaan nie daaroor ek het hierdie gawe, het jy daai gawe, kan nie in tale praat, kan nie wonderwerke doen nie. Paulus sê God gee dit met die oog op die opbou van gelowiges. Trouwens 1 Korintiërs 14 vergelyk die twee groot die die wat Paulus die belangrikste gawe en die minst belangrikste gawe noem. Want uiteindelik gee hy tog so klein rangorde teen 1 Korintiërs 12 vers 28 tot 30. Heel belangrikste gawe vir Paulus. In terme van die funksie van opbou is profesie. Profesie is nie toekomsvoorspelling nie, dis die bekendmaking van God se wil met die implikasies vir nou en vir die toekoms. Profete maak God se wil bekend. Vertel nie eh, waarseer stories nie. Tweedens, Ehm um, spreek uh, eh, uh, eh, uh, vir Paulus is die grootste vraag wat doen 'n gawe? Bou dit jou op. En dis sy hele punt. Oikodom hè, die Griekse woord of is die woord vir opbou. En hy gebruik dit baie in 1 Korintiërs 14. Maar vat hy die die gawe wat die minste opbou, naamlik spreek in tale, glossolalie. Hy sê dit bou jouself op gebruik dit privaat. Hy sê nie dit het verval nie. Hy sê dis 'n privaat gawe veral hoogstens twee persone in die publiek en dan moet mense ook verstaan. As jy van se ouens nie verstaan wat dit is nie, sê hulle jy is vol soetwyn. Hy's glad nie teenspreek in taal of glossolalie nie. Die funksie daarvan oorroep die besit van die gawe. Dit geld vir alle gawes. Soos my gawe jou nie opbou nie, moet ek stil bly. Waarom sê Paulus as 'n profeet of 'n ander ou se gawe nie opbou nie, bly stil? As jy 'n gawe doen om God se eer te steel, moet dit nie gebruik nie. Stop dit. Stop dit. En nou hoor ons glossolalie. Onthou jy nou weer die Heilige Gees kom in Handelinge 2 bestaande tale. In Handelinge 4 vers 31 dan begin die disippels net almal getuig. Ehm um, in Samaria Handelinge 8. Ons is nie mooi seker presies nie, maar ons weet dat Simon sien daar's een of ander buitengewone ervaring Maar hier is het glossulalie, dit is die enigste ander plek, behalwe, ja, miskien handeling 19 en uh, eh, 1 Korintiërs 12 en 14. Die ander tekste oor charismata of die buitengewoon, of die gaves van die gees, is dit normale gaves. Leierskap, bemoediging, ondersteuning, dienslevering en sovoorts. Goed. En dan, terwijl die gaves nou kom, dan uh, sê Petrus, kom ons doop hierdie mense, want die doop is die teken. Wie verhinder dat hulle met water gedoop word? Elke keer is daar doop. Nie 'n volgorde nie, maar die doop is die teken dat jy deel geword het van die lewe van Christus. Die teologie van die doop is so mooi. Handelinge 2 sê Paulus, sê Petrus hierdie belofte as hy mense doop kom julle en julle kinders toe, dan maak hy die verbond uh, as as as um die hofdienaar van Ethiopië gedoop word dan sê ek is nou in Christus. En hier ook, ehm um, hulle word in die naam van Jesus Christus gedoop, vers 48. Dis wat Paulus sê in Romeine 6. Weet julle nie, vra hy, vers 1, dat dat julle in Christus se doop ingedoop is nie. En dat julle dood is vir die sonde nie. Die doop maak my deel van 'n ander familie. Dit vertel ek is deel van Jesus. Oeg, nou is Petrus die moeilikheid. Pinkster 2.0 en nou moet Petrus voor die kerk raak by wyse van spreuke in Jerusalem verskyn. Rooi tapuite toe vir uh, die leier. Wie het vir jou gesê jy mag dit doen? 'n Kommissie van ondersoek is op Petrus se sake. Petrus was in die huis van nie Jode. Dit mag nie en dit het tot nou toe nie eintlik gebeur nie. Hulle het hom verwyd, Handelinge 11 vers 2. Jy het mense besoek wat nie besny is nie. Jy het saam met hulle geëet, jou onreine. Het jy ook agterkom godsdienstige mense? Ek praat van hierdie ouens wat in konkreet gegooi is met godsdiens. Hulle harte is so hard soos klip, maar hulle is godsdienstig. Hulle hou elke wet en elke reël en hulle vervolg almal wat nie soos hulle is nie. Ek ken 'n paar sulke ouens wat op my hakke is. Ander storie. Hulle gee nie om dat mense gered word na nou die dag toe ou my weer aanvat, sê ek, maar jy sien mense word gered, alwaar oor jy bekommerd is, is oor wie glo reg en wie nie, jy het nie nog tyd om by verlore mense uit te kom nie. Vraag van wanneer laatst jy iemand tot bekering sien kom? Sê, ja, maar ek staan vir die waarheid, soos die ouwens in Jerusalem. Maar God dank, hulle, dier die geest word hulle oog op. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit, handelinge 11 vers 4. Dan vertel hy precies, ons het amper een herhaling van die verhaal hoe hy vertel presies wat gebeur het hoe die gees vir hom gewys het Levitikus 11 se onreinheid en reinheid reëls is nou nie hier ter sake nie en die punt is om uit as as jy uit onrein kos as dit nou rein is dan hoeveel te meer geld dit nie vir mense nie is daai tipiese Joodse kalwa gomer argument as dit waar is van kos hoeveel te meer is dit nie waar van mense nie van die kleinere na die grotere Saai Matteus 10 ook. As God vir die mossie sorg, hoeveel te meer nie vir julle nie. Ehm uh, Jode het dus daai vorm van argumentasie gehad. En nou vertel Petrus presies hoe die Gees hom daai visioen gegee het en hoe hy stem gehoor het wat God rein verklaar het Handelinge 11 vers 9. Drie keer gebeur. So Petrus, jy moet nou die boodskap kry. Toe kom daar nog drie mans uit Caesarea aan vers 11 wat nog simbolies is en toe is Petrus en nog twee Jood, twee van sy vriende, ses van hulle na Cornelius se huis toe, hierdie ses van ons. En ehm um, skaars het ek begin praat Handelinge 11 vers 15 en uh, toe die Gees op hulle geval. En toe dink ek, sê hy, aan die woorde wat die Here gesê het. Onthou en hy was daar. Uh, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons aan die Here Jesus begin glo, in hom begin glo en God het aan hulle dieselfde gawe of geskenk as ons gegee. Wie was ek om dit te probeer verhinder? Jo, en vir eerste keer <laughs> ek hoop so baie kerkrade en leiers hoor dit het die kerkraad en die synode toe nie weer gestry en nog 'n kommissie aangestel en weer van voor af begin beklei en gestem of dit die waarheid is nie want lyk vir my baie kerke glo net in die waarheid as almal gestem het daaroor. Toe het die gelowiges dit hoor was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê God self het mense wat nie Jode is nie tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Toe daag Pinkster 2.0 in Jerusalem op. Toe is die sirkel voltooi. Petrus moes die Pinkster wat hy in Jerusalem in die Here se naam afgeskop het, terugbring Jerusalem toe sodat Jerusalem se harte kan ruimer word, sodat hulle kan ophou met hulle wettiese reëls, rein, onrein, in en uit. Jy en ek het vandag die voorreg gehad om nou op die hakke te loop van die Petrus siklus. Ons was saam met Petrus in Joppe Ons was saam met hom by Eneas wat hy gesond gemaak het in die naam van die Here in Lydda. Ons was saam met hom eh, in Cornelius se huis in Caesarea Maritima. En ons was ook saam met Filippus op die pad daar eh, na uh, Samaria toe waar Petrus ook aangekom het. En ons het wonderlike dinge beleef, hoe onrein mense gered word, hoe vroue lewendig word, hoe siekes genees. Ons het gesien hoe word die gees uitgestort. Ons het belewe dat wat God rein gemaak het, niemand onrein mag maak nie. Hm. Mag die Here ou en nuwe skatte diep in ons harte in inskrywe. Mag hy ons kanale van die Heilige Gees se krag maak. Mag ons geleiers wees van die krag van die Gees En mag dit wat gebeur wanneer die Gees kom, elke keer met ons gebeur, terwyl Penny my liefste klein hondjie by my opdag. Mag ons regtig waar kanale wees van die Heilige Gees. Mag blydskap ons oorvloei. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Here dat dit Pinkster is dat die Gees gekom het. Gee dat die Gees ook op ons sal val dat ons vol sal wees van die krag van die Gees en dat die krag deur ons sal loop Dankie Here Jesus dat U gesê het elkeen wat in U glo, strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Dankie dat dit in my lewe ook waar is in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou tot volgende keer. Thank you.